我们找出问题的原因。 之后，大家一起用圆点贴纸分析这些原因的改善难易度和影响层面。 那我们要决定要用冰棒棍做手环，挂在手上提醒自己。 在联络部的角落就不会忘东忘西了。耶！当我佩戴记忆手环后，我每天都可以更用心的检查联络部了。这星期我们使用了记忆手环和记忆小旗子后，这样我们就不会忘东忘西了。真高兴我们有这样的发明。